Olá meninas, olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo aqui no canal Hoje eu tô aqui com, com a minha mãe Oi, tudo bem? É, e eu vou, tô fazendo a continuação de eu, eu jogando com a Alexia, minha amiga Mas agora eu tô jogando com minha mãe E podendo... Olha como eu sou louca <laughs> Não é engraçado? Sim. Uhum. Também ela Eu vou tentar... Tem... Eu tenho bastante areia. Não, não tenho muita terra. Eu vou pegar terra. Eu tô terra Eu, eu acho que eu deveria estar fazendo uma palma overthinking. Oh, overthinking. Oh, overthinking. Thank you. Thank you. coisou tudo. Coisou, coisou tudo. Ah não, bizango. Olha, poxa. que. Ai. Eu tô com medo, tô com medo. Olha o barulhinho gostosinho da, da grama. E agora nós é horrível, horrível, horrível. Gente, de verdade, eu não tenho coragem de sair no meio da noite e ir lá tranquilona pegar a madeirinha. Pegar madeirinha, madeirinha, pegar madeirinha. Pegar Yo, yo. Mm-hmm. eu, é, quando a pessoa não tem nada pra fazer. sabe? Quando é de manhã, agora tá total manhã. Eu tô com medo daquele Ender, Enderman estar aqui ainda. Tem uma aranha, aranha ali e, meu Deus, Enderman de casa. Entra dentro de caça, caça, sucaça, me caça. Sucaça, me caça entrarei dentro de minha casa, tu casa. Entrei em minha casa, tu casa. Entrei em minha casa, tu casa. Estou com medo de relatar Carolina. Orunha. <laughs> Estou com medo, Eu vou só ficar batendo aqui, ó. dormir. Ah, para melhorar, tem duas. Só para melhorar, tem duas. Só para melhorar minha situação, né, mãe? Tem duas aranhas ali. Ai, meu Deus. Você tem medo? Tenho muito medo. E eu, você acha, você acha que me enfrenta ela é com a espada? Enfrenta. Minha espada é de madeira? Sim. Tá bom, tá bom. Então, lá vamos nós. São duas. São duas. Olha ali elas na água. Eita! <laughs> Você acha que eu vou lá? Vou lá, eu vou lá, eu vou lá, vou lá, vou lá. Vai. Ai, com a minha madrinha... Estou tirando... Não vou colocar a espada. Eles me viram, me viram, me viram, me viram. Mas me viu, pelo menos. Eu vou atacar. Taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Tô atacando, tô atacando, tô atacando, atacando, ataca, ataca, ataca. Mano, não tem medo de enfrentar ele. Oi, Você ouviu? Não. É, você ouviu. É. O que que tá me batendo? Não era é Não era é eu pode ter... Ah, é um, é um afogado! É um afogado! É um afogado! Ah, tem um Enderman ali! Ah! Ah! Ah! Pessoal, desculpa quem tá de fone. Tem uma ovelha ali, eu quero... Vou pegar ela, vou pegar ela vou pegar ela. Não, não, não. Ah, tem duas, é perfeito. Eu vou que fazer uma cama. Peguei. Agora eu vou atacar essa daqui. Só precisa da hora. casa dela. Agora eu acho que eu sou parecido. Quero uma madeirinha. Madeirita. Quebrando. meu inventário tá Olha, belezura. Meu inventário está uma belezura, olha isso. Tem até uma maçã. Não, guardando o jogo. Olha aqui. Tem uma maçã. Ai, ai, vou fazer minha, minha coisa aqui. Ô pai, pode tirar o som. Pode abaixar aí? Vai, abaixa, abaixa, abaixa, abaixa. É o seu quarto, Alice. Tá, gente. Minha mãe... Minha mãe, ela mandou vir pra cá porque meu, minha mãe acha que meu pai é melhor pro jogo. Ah, não, por que, que eu saí de casa, pai? Eu tô burra. Cadê o clipe que explodiu? Explodiu ali, ó. Deixa eu te mostrar. Tem aranha ali. Fica um buraco ou alguma coisa? O afogado saiu. Não, não. Tem que sair de casa e já pode fechada. Se tu sair de casa e tiver um bicho. Ah, eu, não tenho, eu tenho uma maçã, no meu inventário. Tem tesouro não? Não, eu preciso só de... Descobriu não onde é que busca aquele negócio, não? Yeah, aquele sim. bloco comando, tudo não descobriu, não? Tem que descobrir aquilo pra gente fazer casa automática, sem precisar ficar botando tijolinho por tijolinho. Aquilo que é legal. Como é que é? Quando você monta esse negócio aí, é, faz virar uma coisa? Fala pra mim. Fala. Vira uma cama. Então, mas você tem que fazer um. um... Tu, tu tem que colocar aí. Cama um... branca. Então, mas depende do que você coloca ali? Depende, depende muito. Aquilo ali é. O ponto de invocação. De, de, ponto de Ponto de invocação é definido, você só pode dormir à noite. Sim, só pode dormir à noite. Eu sei disso. E eu vou assar umas carninhas aqui, ó. Com. Não vai. Ó. Eu posso assar com madeira ou com o bom e velho carvão. Ah, entendi. E tá assando ali, ó. Assando. <laughs> que maneiro. É maneiro, sim. Ó, tem que ter janela, pô. Abre o fogo. Tá muito mais aí, o calor. O afogado ainda tá ali. dá pra ah, tá tem ainda uma aranha ali, né? Bem legal. Bem... tem o quê? Ar-condicionado? Claro que não. um furo na parede pra, pra, pra sair. Tem que fazer uma janela. Eu, queria, janela. Eu, eu, eu vou fazer vidro. Mas eu é, preciso... Eu vou pegar ali... Eu vou pegar... O que, que precisa fazer vidro? É... Areia, areia, areia areia, areia, areia, areia. E tem aqui, em frente aqui de casa, tem areia. Eu vou pegar a areia com machado, como muito inteligente. Hum? Aqui eu depois eu posso fazer uma fonte de água infinita. 19 já é o suficiente. Ó, como é que... É, eu tenho um bicho que eu É uma aranha. Eu tenho que sair daqui, porque senão eu não quero. Tem um afogado ali, tem um afogado ali. Tem afogados ali, tem afogado ali, tem afogado ali. Tem afogado aqui. Deixa eu é ser assim. Gente, tive uma ideia. Vou pegar isso. Tá fazendo? Deixa aqui mais calma, né? Vou colocar carro dele aqui. aqui Não! Aqui. Hum, hum, peraí, eu tô perdida. Peraí, bota aqui. Ó, vai dar vidro. Tá? Você vai ver, vai dar ali um vidro. É Deu vidro. Doideira. Doideira, né? É bom, bota uma janela, porque pelo menos é pra dar uma luz dentro de casa. Eu tenho tocha. Não, não, mas aí a tocha fica fumaça dentro de casa. Fica, mas... Tá queimando ali, então já posso tirar o carvão. E tá acabando fogo. Mas tá fazendo meu vidrinho. Já tem quatro vidros. Hum. Só então precisa de um ali, pra botar no, no, na janela. Vai fazer uma janela que tamanho? Né? Da casa toda? Sei lá. Não, tá bom já. Pode parar de fazer. Não gastei nenhum carvão. Gastei só um pouquinho pra acender. Então já tá bom já de vida. Mas eu tô... Tá bom, então. Essa área eu vou ficar. Eu vou ficar só ali. Não tem. Sai! Tá, eu tenho que comer. Pegar aqui. Comida, comida, comida, comida, comida, comida. Comida fica aqui. é o bicho tem fome? Ali em cima. Barrinha de vida e barrinha de fome. Não sei por Peraí, deixa eu quebrar. Mas o vidro, quando ficar de noite, pai, não vai iluminar. Mas vai servir. Vai servir muito. Frente pra árvore, vista linda. Ó, vista maravilhosa. Eu posso fazer painel de vidro, mas vai, vai demorar mais. Painel de vidro é bem mais bonito, mas demora. Ó, já tá de noite. Tipo depois tem que para na cara de vidro, porque não, ninguém te ataca. Ninguém me ataca. E tu vê tudo lá de fora. Eu vejo tudo lá de fora. Para, meu Deus do céu. E acabou o vidro, pai. Não foi o suficiente. Eu posso dormir. Olha, finalmente eu consegui dormir. Para aí, para aí, para aí. Para aí, para aí, para aí. Olha. Hoje é um novo dia, um, novo, um belo novo dia. novo dia. Olha, não foi o suficiente para preencher, pra preencher a casa. É, nove vidros, Não foi o suficiente. Não, mas tá bom, né? Tá bom. Eu tá quero fazer essa linha toda não, não aqui, precisa, ó. tá bom já. Ficou até esteticamente bonito. Tá. Peraí, vamos ver, ver pelo lado de fora. Pelo lado de fora. Aí, show. Ficou bonito. Bonito. Pai, tá vendo a madeira minha? Uhum. Que eu usei pra fazer minha casa. Então, qual que era que foi? Não, não qual essa madeira ou essa Mas madeira? Não qual é a madeira perto de casa, não. Mas qual você acha que é? Foi a, a, a branca. A branca? Não, foi a preta. Você pode ver que tem uma aqui colhida. Ó, que eu... aí tem uma aranha ali. Mas não tira as árvores um perto de casa. E um afogado. Afogado chato. Que isso? É, é esse bicho aqui. Esse bicho aqui foi maravilhoso. Tá pra cá, tá pra lá, tá pra lá, tá pra lá. Tá, tá, tá, então, tá lá, tá lá. Ai, meu Deus, foi uma pedra me deu. Não, vou subir, vou subir, vou subir. Você morreu? Eu morri! Eu morri! No canal e deixa muito like e se inscreve muito no canal! like compartilhar para todas as pessoas que você conhece. Compartilha para o seu gato, compartilha para o seu ventilador, para a sua lâmpada, para o seu tio, para a sua tia, para a sua avó, para o seu avô. E também deixa muito like. Eu não sei se eu falei isso, mas deixa muito like. E